berhubungan dengan orang-orang Yahudi masuk Islam. Orang Yahudi yang reti kitab Taurah, Dok baca sokmo, siapa kau boleh mengajar kitab Taurah. Tapi apabila mereka beberapa orang lah, pergi dengar Quran hak Nabi baca, berasa jeliga, berasa serah masuk di dalam perasaan pokok-pok dia. Lepas tu Allah Ta'ala buka hidayah kepada puak-puak dia sehingga yakin katanya Quran lebih betul dan Nabi lebih benar daripada kitab Taurah puak-puak dia duk baca. Jadi nampak jelas katanya ada unsur-unsur kebatilan. Maknanya benar-benar hak duk ada di dalam kitab Taurah tu ada hak tak betul. Quran hak Nabi duk baca itulah yang betul, yang benar dan mengesahkan kitab Taurat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا ۖ إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين Ayat 51 sampai 55 suratul Qasas. Jumlah ataupun satu uh, seguguh ayat ni Allah Ta'ala cerita hubungi dengan orang-orang Yahudi masuk Islam orang Yahudi yang reti kitab Taurah duk baca sokmu siapa kau boleh mengajar kitab Taurah tapi apabila mereka beberapa orang lah didengar Quran hak Nabi baca berasa jeliga berasa serah masuk di dalam perasaan pokok-pok dia Lepas tu Allah Ta'ala buka hidayah kepada puak-puak dia sehingga yakin katanya Quran lebih betul dan Nabi lebih benar daripada kitab Taurah hak puak-puak dia dok baca. Jadi nampak jelah katanya ada unsur-unsur kebatilan. Maknanya benar-benar hak dok ada di dalam kitab Taurah tu ada hak tak betul. Quran hak Nabi duk baca itulah yang betul, yang benar dan mengesahkan kitab Taurat. Termasuknya iaitu Abdullah bin Abdullah bin nanti dah. Uh, bin Salam. Orang yang masuk Islam tu sebenarnya patu adanya sebab boleh turun ayat-ayat ni iaitu nya sekumpulan orang-orang Yahudi ada orang tua ada orang muda masuk Islam pak, tu maka puak-puak Yahudi laknat serta pegang puak-puak ni seksa tak sewi tinggal agama asal puak-puak dia Yahudi tu ani ha, sebab-sebab boleh turun ayat ni cuba kita tengok maksud dia tak dan demi sesungguhnya kami telah hubungkan turunnya firman-firman kami iaitunya Al-Quran dengan berturut-turut kepada mereka maknanya Quran tu hewak turun sikit demi sedikit sebab Quran ni Allah Ta'ala wak turun dia tak serupa dengan kitab zaman dahulu kalau kita Taurah, kita Zabur, Injil dia turun sekali guh Lepas tu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa duk baca, baca, baca, baca mengikut hak turun siap-siap dah. Tapi Quran ni seperti kita tahu kita tahu belakang dah. Tuhan wak turun mengikut hitkan tiketkan. Maka masa lebih kurang 22 tahun lebih. Jadi hitkan gapa-gapa berlaku Tuhan wak turun. Kadang-kadang tak ada hitkan, tak ada sebab boleh turun setengah-setengah surah tak ada sebab kita pergi tengok tengok tengok eh tak ada sebab tapi Allah Taala buat turun tu untuk menjadi kamtop kepada manusia pada zaman tu. ha berime ha akidah ha rengrau hodok berlaku pada zaman-zaman dahulu maka Allah Taala pun buat turun sebagai untuk jadi pengajaran kepada nabi dan umat Islam alhamdulillah apabila Quran tu hewak turun ni ia berlainan maknanya tak support dengan kitab-kitab zaman-zaman dahulu maka Tuhan pun raya supaya apa? supaya mereka beroleh peringatan lalu berime. nak no, tu eh? naknya berime, dapat dapat peringatan kelimuh yatadhakkaru ni sebut banyak-banyak-banyak kali di dalam suratul qasas iaitu apa? orang kita ni semua manusia orang Naknya peringatan kadang-kadang ilmu ada dah. Reti dah, cerdik dah. Tapi apabila dibaca, dihurai ataupun diulai baca, apa? Ya ingatlah dia datang. Ya marilah dia datang. Oh ya ya ya ya ya. ya. Kadang-kadang tak ada berhajat kepada hurai banyak, atibai pen koko dah. Sebab orang ni ya ada hak cerdik, ada hak tak cerdik. Hak tak cerdik berhajat kepada hurai banyak. Tapi orang hak cerdik dah. Orang hak bijak dah. Royak oh, ah. Teh teh teh teh teh sudah. Teh teh teh teh sudah. Apatah lagi Abdullah bin Salam dan seorang lagi namanya Rifa'ah Al-Qardi. Orang cerdik, orang bijak. Ingat mulut kitab Taurat. Bila dengar ayat Quran eh, apa tu, halah lalu dah. Dia berasa katanya kitab hak dia duk baca, duk hurai kadang-kadang dia duk hurai kepada orang ni dia pergi katuk tepat hak sebenar. Ambil tangan pergi katuk. Ada peristiwa satu kali orang-orang hak pandai kitab Taurat ni baca depan Nabi. Tapi dia ambil tangan dia pergi katuk. Dia baca baca baca baca baca, baca dia kam. Dia lakoh tepat hak dia katuk dengan tangan tu. Nabi royak cuba muakak tangan. Alih tangan mu. Lepas tu mungkin baca hak de bawah tangan tu. Hak mengkatuk sat ni. Bila dia baca pak orang okay, pakak boleh reti belakang. Oh, kuam cing man pen bab ni. Ha tu nak ayat katanya setengah-setengah orang -setengah dia sengaja nak gi jadi nak jadi glewing isi hak ada di dalam dalam kitab. Nak jadi orang dengar tu jadi tak serupa dengan isi hak ada dalam kitab pokok-pokok dia. Ni dia panggil ke apa? acayakam yang paling besar sekali orang yang menipu isi yang sebenar yang ada di dalam kitab tah lagi orang apabila dia baca Quran dia hurai Quran ambil nafsu dia mari duduk hurai nak masuk dengan nafsu tidak berpandu kepada ilmu yang sebenar ataupun tidak berpandu kepada tafsir-tafsir mari duduk hurai mengikut aku gamuk-gamuk lagu tu aku rasa nak hurai lagi tu hurai hurai pasal tak tak kena royak orang dengar apa dengar telengok ngangor dengar sedak ya kecek ani ha, duduk di orang hurai itu sendiri kena tak kena kalau sekiranya dia hurai betul alhamdulillah kalau dia hurai tak betul inilah yang dikatakan sebagai mujrim mujrim ni artinya acayakon walaupun dia tak ada bunuh orang tak ada buat gotu goni kepada orang tapi dia hurai ataupun dia giroyak maklumat yang salah siapa ke orang pakai ambil belaka hak dia duk mengajar duk royak hak tak tak kena sat ni maka ni adalah dosa besar gitulah Allah Taala royak di dalam ayat-ayat semua ayat-ayat Quran ni orang nak tafsir dia nak mengajar dia kena rojok kepada tafsir dulu baca baca baca baca walaupun dia pandai bahasa Arab pandai bahasa Arab dengan ilmu suku bukan arti semua orang Arab boleh ngajar Quran boleh boleh hurai Quran belakang. dia ya pandai kecik Arab supaya kita orang bahasa Melayu bukan arti semua kita boleh hurai belaka walaupun kita Melayu kita Jawi kita Rumi kita apa kita orang kecik Melayu bukan semua benar hak kita kita tahu tu maknanya bukan semua hak bahasa Melayu kita boleh hurai habis Ya kena ada selaginya kena ada ilmu kena mengaji kena telah kena baca kena tengok lepas tu tengok kena tengok banyak-banyak buah hak tu kata lagu mana hak ni kata lagu mana dia tengok lebih pada tiga buah ya insyaAllah kena lah tu hak gitu. ha ni cara dia cara untuk nak kita nak nak nak, nak hurai isi yang ada di dalam Quran cuba kita tengok sikit lah eh? berpandu kepada pimpinan Ar-Rahman ni saya ada perhati beberapa tafsir dah. Nak ayat katanya pimpinan Ar-Rahman ni dia dia rekah daripada beberapa tafsir. Maknanya kalau orang tak ada perintahan sangat ha tafsir lah. Boleh sekadar katanya terjemuh patu gambar katanya isi hak dia tulis dia hurai alik bawah tu untuk jadikan sebagai panduan. Tapi nak lebih dalal lagi hak tu kena baca sendiri, kena baca tafsir. Terutamanya dalam tafsir bahasa-bahasa Arab ni masya-Allah. Ha ni saya gesak benar ni. Maknanya senap senun benar. Nak buat lagu mana nak jadi boleh bahasa Arab. Pahal kita orang tua, umur banyak ni. Allah alam lah. Sebenarnya tak ada duk, duk patah semangat ni. Umur banyak sekalipun kalau dia usaha sungguh dia boleh bahasa Arab. Tapi adat katanya dah kita umur banyak dah dia umur sampai ke 50 90 usaha tu boleh tapi kena kacis sungguh lah untuk orang-orang muda kita nak buat lagu mana nak jadi boleh bahasa Arab ha ni lah perlu benar orang-orang muda anak-anak cucu-cucu-cucu kita lah kita gesor we jadi mana-mana sore dalam keluarga kita we ada jeli sore jeli-jeli ni maknanya flow kan ma nak we jadi boleh bahasa Arab. Kurang-kurangnya bila dia baca Quran, dia dengar Quran tu dia faham. Lepas tu nak lebih dalam lagi, hak tu kena duduk dengan bahasa Arab sungguh tu, duduk dengan orang Arab, baca kitab Arab, baca Quran, baca hadis, baca kitab, baca baca baca baca insya-Allah dia boleh. Eh. Nah, dengar bahasa Arab, tulis bahasa Arab, semua tiap-tiap bahasa pun lagu tu lah. Yang kita naknya iaitu insya-Allah orang apabila dia boleh bahasa Arab, hidayah daripada Quran ni apabila hati dia cuci sungguh bila dia dengar Quran ya baca Quran ya reti apa hal tapi bukan arti semua orang pandai bahasa Arab boleh hidayah sama belaka sebab saya rakyat sana ni bukan orang Arab semua tu alim belaka kadang-kadang pandai kecil Arab ya. sebab apa? sebab dia beranak Mekah ataupun beranak dalam negeri orang kecil Arab tapi peherak agama kadang-kadang hmm tak reti lebih pada orang-orang tempat kita lagi orang tak reti langsung bahasa Arab baca Quran pun tak pandai tapi nampak dia ju nampak dia molek nak kepada ugamu nak ngaji nak apa ini ha, perlu kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. cuba tengok deh nota kaki sikit satu tiga dua 1320 yakni sebenarnya kandungi kitab suci Al-Quranul Karim tidak diturunkan dengan sekaligus nah, ha, terus saya dah rakyat saat inilah bahkan ia diturunkan sedikit demi sedikit dan berhubung di antara satu dengan yang lain dengan apa ni berisi hukum-hukum dan keterangan nasihat-nasihat dan pengajaran kisah-kisah dan misal perbandingan selain daripada dalil-dalil dan bukti yang menegaskan dasar tauhid dan kebenaran Rasulullah rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah azza wajal maka tiap-tiap bahagian al-Quran yang diturunkan itu adalah berhubung dengan sesuatu peristiwa atau menurun keadaan yang menurut keadaan yang diperlukan pada masa turunnya. Ni nak ayat katanya, ra'a ni Allah Taala waktu turun ya adanya cium yum supaya saya labo tu lah. Gambar katanya saya labo. Walaupun ayat ni turun dulu ayat ni turun belakang, tapi hubung kait dia tu ada di antara satu dengan yang lain. Setengah-setengah ulama yang katanya Kro'el ni banding supaya dengan air laut nak cebok mana, nak ambil mana, kena belakang. Sama ada di tebing kau, di tengah kau, di hujung sana pun, kena belakang. Itu ha, ayat Kro'e. Walaupun ayat ni, kalau kita, kita tengok deh, setengah-setengah ayat. Ayat ni kecek harebo. Mari ayat ni kecek hasmaye. Ih, ulama tang kam-tam. Antara rebo dengan semaye, kalau kita tengok, pak, ih, main-main-main Orang duduk dia-dia nak pergi kecik harebo latar-latar pak masuk tajuk ha semaya. Dia kong yang ngaya. Ah. Rebo dengan semaya. Tapi apabila ulama mari hurai kita gambar lalu katanya rebo pen suaneng. Hak orang duduk muamalah dengan harta benda dia gotu goni gotu gotu goni. Pasal jadinya rebo, hak pasal tak kena dengan ajaran agama. Tapi ayat lepas pada tu pak ayat semaya. Bapa tu? Sebabnya semaya insya-Allah boleh mencegahkan orang itu daripada reba. Semaya boleh jadi ubat yang mujarab. Ubat yang sangat segar masuk di dalam jiwa manusia apabila orang itu semaya sungguh dengan benar-benar dia munajat Allah Subhanahu Wa Taala, maka ayat hak belong pada tu. Allah Taala kecik hareba maka dia mai kong dengan reba sama sekali sama ada dia bayar dia dia terima dia jadi saksi dan sebagainya tu dah hak ulama royak katanya Quran ni super dengan air laut ikut kita nak cebok di mana saja kena belaka walaupun kita tengok sekaligus guh ayat ni dengan ayat ni lepas pada ayat tu tak apa boleh Allah Taala mai riap riang jadi bot jadi mod jadi mu kalau dia orang okay, apabila dia menulis kitab mana-mana dah kecek jadi balik ke kau tu ke kau ni ke kau tu ke kau ni kalau kitab manusia tulis orang lepas selalu dah apa mung kecek tak kena ni mung tulis apa nama balik ke tajuk tu ke tajuk ni tapi Allah Ta'ala rakyat di dalam Quran adalah suatu peristiwa, satu hikmah yang sangat-sangat apa? tersirat dia panggil maknanya kita tak tahu katanya apa boleh Allah Ta'ala atur macam ni supaya kita duduk dengar dalam terawih atau email duduk baca nyapak tu oh ni saya cerita sikit tak nak kecek sebenarnya nak kecek di, di antara terawih pak rakaat dengan pak rakaat tapi nak ayat dalam ni selalu katanya kalulah kita mari semaya minta maaf ni kita mari semaya Allahu akbar tu iman dok gerang gerang gerang parah tekok tu iman hati kita gerato gi kada gi situ gi sini tengok kan semaya orang tengok sejadah sungguh kata kita kena tengok hati kita tu lalai gerato tu iman ni kat masya-Allah baca juga gerang gerang gerang gerang kita tak ada perhati tak ada tangcai dengar, tak ada tak ada, ada, sungguh dengan apa yang tu imam baca. Maka gelonggong. Gelonggong dalam dalam semaya kita dengan kita nampak zahirnya dengan tengah semaya. Tapi kira to. Ha mari kita prak semula, prak. Prak semula. Dengar tu imam baca mole perhati. Hak saya nak royak saat ni nya. Tu imam baca dak? Ayat-ayat Quran, ke ayat tu, ke ayat ni cerita tu cerita ni tapi bila kita dengar molek alhamdulillah benar-benar yang boleh kita ambil daripada Quran tu masya-Allah berenah pah pah pah pah pah noknya je kita khusyuk apatah lagi kalau sekiranya kita reti isi Quran tu nak situ imej kita akan menambung juga kalau dia kita reti isi Quran tapi kita tidak mai mipon dai-dai kalau sekiranya kita semaya kita tak tahu makna dengar sekadar boleh pahala boleh pahala kita dengar Quran tapi kita nak lebih tu lagi khusyuk dan tenih hati kita apabila kita dengar Quran apatah lagi tu email yang kena duk baca yang kena duk bawa makmum dia Masya Allah dalam semaya nah, jadi baca banyak ayat hari ni kita ada nak hurai banyak ni nah. Jadi duk royak ha ha qira eh, ha ha tu tapi isi semua ni iaitu ya nya hak tu dah. Nak ayat katanya isi qira eh. yang orang-orang zaman dahulu meresap sera siapa ke masuk Islam dengan sebab qira. Eh. Kita pun nak jadi umat <clears throat> generasi kita zaman-zaman sekarang ni pun dan generasi lagi akan datang jadilah generasi qira. Nah, jadi generasi yang nak kepada qira tentu dengan qira Hari ni kita tak ada kecehan sunnah Nabi lagi. hak Quran. So baru. Pak umat pak kita tinggal Quran banyak lama mana. Cuba kita tangkam-tam. Katanya, duk baca sejak daripada tuk nenek, tuk nenek, tuk nenek. Baca, baca, baca, baca, baca. Allah boleh kata ke seluruh. Tak ada Quran, ngajilah. Walaupun umur banyak sekalipun. Ngaji semula, alih botol. We duduk ngaji, lepas tu we mati dalam ngaji tu. Orang yang pandai baca Quran dah pakak-pakak baca banyak lepas tu tengok tengok makna dia ngaji-ngaji lepas tu makna dia kadang-kadang kita orang Melayu saya sebut sekali lagi dah kita orang Melayu kadang-kadang baca makna pun tak faham juga ha, tu. kita orang kecek bahasa sia kadang-kadang pergi baca makna je bahasa sia tong atibai sebab apa sebab bukan semata-mata kita baca pak kita faham dia kena ada บื้องหน้าเบื้องหลังของแต่ละคน dia nak pergi pahal Quran tu dia kena tahu katanya ayat ni pasal mana gotu goni gotu gani insyaallah pahal ha tu tu nak nak hak tu eh. nak jadi pahal Quran nak kita boleh guna Quran di dalam hidup kita panjang kecil hari ni hubungnya dengan Quran dan insyaallah akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua boleh jadi dah esok sekali lagi kalau tak ada uzur gapo kan ulas mula ayat 51 siapa 55 dalam Surah al qasas wallahu alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh